قهرمان تبو ما هاوین بویا ها مسلا تباغ بویا جه امر سر ولاد بویا یانجی ولاد چاوین تبویا چاوین ته وک یین غزالان بونا غزالین وک یین چیروکا نارین بزدونک و بدو نجارا کلامین دنگ بیجا و نشانا آغرا بونا سر خالی چن ما شکل و شمال انوان غیس کری ده درن ما دا بمبارکی آوان چه کری بویا کلاما دسمالا دست تا گستیلا تلیا تا بوما ده چیروکن دنگ بیجان دا قلیل کبر پوز تا بوما ببوما او رن بحارا تا بباریاما بکتاما پیسیرا تا او دنگ حوزانان دا مسلا خوازیا تا از بوما خوازی تایرکی باسک بلک بوما ولات بو ولات بو گریاما گه بلند بو ما گه نزم بو باس کی خواه لبای تانک خستا او بفریاما شف بویا هیو هبویا دست پیکا دم سال بویا قهرمان تبوما ما دنیو شف گرم یا تباغی دبن بدوی روناهی ها هیو دا ده دری دل ته بویا تفجیج من را وکری بونا من نپنک دار دکرا لسر هر دریک دابلا بلاو بویا دناو دیوالان ده نیوک شوی بویا وک مزگینی اک زاروکاتیه مدنگ اک جدنه بیست بویا بهار حات بویا از بهار حات بوما نیو شوی خوش بویا سترک لسر سر ما هیو بکن بویا جسیه بدن ما جداهی با آویتا برونا هیا خواه سترکن شوانا ین کجی جور و لمدنیرن ji bo ku em daxwazek jê bikin bişqitiya li ser rûyê ezman te bigota wa stirk ji qitî hejna çavê min bibiriqiya te bidîta û hemêz bikira sentezên ji çavên min dadiketin ji bîra te biçûna stêrk te di şênahiya şevê da belav bikira pelên xemgîniyên dilê min ziravtir bikira sihên me hîv stêrk biğeydiya nejme qehremanê te bûma مدنگین کلباب بیستا شگوندین دور یین خوادیین اشقین تمری تو بترسیایی گاوا پوری ته رجیابو سرسنگی من من نه ترسه دنگی لنگی شفگرانه نجبو اویندارانه هیزی ده تر بشتان دا ملین تا بدنا من گاوا گرتی بون ایدی چاوین تبوما نیوک شوی بویا ام ببونا چیروکک قدیم ya dur dûr û dirêj ku berjêrî dûrahiyê dibe kulîlka bavêtana ser me rêviyên westiyayî yên hatin û çûyîna jiyanê min bigirta qerenfîlek li aliyê çepê yên porên te da bihinanda bi kefek tu bi kenyayî bêhna eşqê bihata ji lêvên te qehremanê te bûma me bidîta ku dilipite di ku em di kêlekê de sekinîne te bigota binêr li kevir asê bûye min bixwaste rizgariya wê tu bitirsiyayî ez biheter bûma hinek paşê biziviriya ma cem te masî rizgar bûyî ez şil bûyî tu giriyayî qehremanê te bûma paşê bidomiya şev biya min bûya divê qet bidawî nebûya zaman bisekiniya aynî tiştî di aynî saetê da li modayê Cotek aşiqên bajarî yên kul ser zinarên devçem rûniştine û keştiyên ji adalarê tên postêrkên ku em jî dibinîdanin dinêrin. Bifikiriyan û her kesên ku piştê hesretên dirêj gihîştin hev jî. Ronahiya hîvê li pêrên behrê bida, min kulme hîv pêşkêşê te bikira, tu minnettar bimayî, qehremanê te bûma. قیژینک شایی بقلشتا تا شوی یا دایکک زاروکک پیا بویاش چیایک ده دستان دا باقک دنیا ده هر حبک ویدا ولاتک تو تینه گیشتیایی شاش بمایی جزارا کو هزار مانه هر ولاتکی ده دست خدا کب کریره زاروک تا ته هر تشتیش سری ده تو گودار بویایی گاوا دست من گرتی دست تبو به زاروکن تکنه چویی ین شرین قدیم به حسیایی تا بخواستا یک شوان مانه ین ولاتان زاروک بگوتا ته هی دست ته بشوتینه تو بگریم بویایی بگو بگوتا ناخر از هلدم ناف دلیخوه خواه تاری و قهرمانی من بویایی نیوک شوی بویا ام لگندک لسر مالک به هورابونا لگلگ بهاتانا هیلینین خواه مزگینی آبخار خرا با آنیانا او دمی خوزی خراب نبویا دنگ شورشا نیوک شوی بویا من دست تب گرتا دو مدا حکما به دنگی هبویا دی چاوین تدا کن دی دست من دا تو گمانا تا از بوما تو خداوند دا میتولوژیا کتابه ته از بوما در همه دست ته لحیه واته انتبوما، بوما کلاما دسمالا دست ته گستیلا تلیا تبوما و دنگ هزانان دا مثلا خازیا ته از بوما لبر ری درباس بونا لسر وان دلدارن شورشا دوان دا اوین د اوینان دا جان تبدی تا حالوان در دوان بخاندا و ببویا سلاوک شوان را جوان جشر دوز و خیالین وان را تو دو پفچون کی دا د تنگاسیا کوزکه کی دا شر بویایی گولک بێ ئینساف هەوای بقەلەشتا بلەز بربتە بەهاتا تەنگاسی دلێ تە بشتاندا بەلکی وەختێ مرنێ بووە تە تلیلی بکشاندا ez bi havariya te bihatama min destê xwe dirêj kira bida ber eniya te gule di nav çengê min dawin dabûya qehremanê tebûma paşê girsên mezin xuya bikira di jiyanên me da tu di nav de ده تدا آلن سور یین وک بربانگا وک زاین آزادیا دنگ تە تبهاتا گازی من بکرا تو غزالا سر چیان سیپانا ته از بوما نێچیرا ته دلداری شکفتا ته از بوما کلاما دسمالا دست ته گستیلا تلیا ته بوما ده دنگ hozanan da مسلا از بوما قهرمان د و شورش گرم یا ولا تکتا د بدوی یا روناهی یا یوکته